Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tisch bei mir. Heute gibt es bei mir ein super einfaches Dessert mit Zwieback und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Video. Und vergesst nicht, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.